देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए पाकिस्तान को कैसे फटकारा उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा जी हाँ नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के लिए अब कहीं कोई जगह नहीं है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर लोग अब भी अच्छा और बुरा आतंकी का भेद करने की गलती कर रहे हैं और आतंकवाद हमारे लिए समय की सबसे बड़ी चुनौती है यह खतरा एक देश क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है आतंकियों के न तो अपने बैंक होते न टकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कमी नहीं होती है कहाँ से पाते हैं सब